Fala pessoal, mais um Dash na Austrália começando para vocês. A gente vai falar um pouco sobre o que é o TFN e o ABN. É uma coisa que muita gente pergunta e muita gente não sabe o que acontece quando você chega aqui na Austrália. Então, se você não sabe o que é isso, está vindo aqui para a Austrália e quer saber mais sobre isso, fica comigo e check it out. Hello. Hello. <laughs> Oh, definitely. She can help you all with that no worries. <laughs> Então vamos lá, para você que está chegando aqui na Austrália, em qualquer lugar que você for, na verdade, a gente está aqui em Melbourne, hoje uma das lanes, na Rosier Lane, para falar para vocês um pouquinho de como vai funcionar no período que vocês estiverem aqui no seu intercâmbio para receber o seu tax de volta, né, os seus impostos, ou pagar ou receber os seus impostos. Então, o que é? Basicamente o TFN que ele é o Tax File Number. O Tax File Number ele funciona mais ou menos como um número de registro que você tem com o governo para quando você vai trabalhar, você receber os seus impostos de volta a cada ano fiscal, que aqui é no meio do ano, não no final do ano como é no Brasil, né? Então todo junho e julho eles fecham o ano fiscal deles aqui. Quando você trabalhar durante o período, você vai receber os seus impostos de volta. Então quando você trabalha, vamos falar que você vai ganhar 500 dólares. Eles vão tirar 10% do seu salário a cada pagamento que eles te fizerem e esses 10% do seu salário, ele vai ficar guardado numa conta do governo, digamos assim, né? E aí quando você for fazer o seu tax back, né, que é fazer, na verdade, o seu imposto de renda aqui da Austrália, você pode pedir isso de volta. Eu, uma vez, eu fiz o meu tax back aqui, eu recebi coisa de mil, mil e quinhentos dólares ah, de tax back, então vale muito a pena você trabalhar sempre por TFN aqui ah, para poder receber o seu tax back depois. O TFN é um número online que a gente vai ajudar vocês a fazer quando vocês chegarem aqui na Austrália também. Não importa se está vindo para Melbourne, para Sydney ou para Brisbane, a Twizy vai ajudar vocês a tirar esse número. Ele é bem simples, bem rápido. Demora mais ou menos aí de 10 a 20 dias para chegar. Vai chegar uma cartinha com o seu número do TFN e você já pode entregar esse número para o seu empregador. Mas, ah, Deote, eu não consigo trabalhar enquanto eu tiver esse número? Não, você já pode começar a trabalhar. Todo empregador aqui sabe que quando você é recém-chegado na Austrália demora um pouco para sair o seu TFN, então você pode explicar para o seu empregador, tipo, olha, eu tirei meu TFN, vai demorar alguns dias para chegar, depois eu te dou isso. Ele vai te dar o, o, desconto do seu TFN retroativo, então não se preocupem com isso, vocês podem chegar aqui e já procurar emprego enquanto o seu TFN não chega. Mas é bom que quando vocês chegarem, a gente já faz o TFN para vocês, a gente já solicita isso, na verdade, então vocês não precisam se preocupar a, em tirar o TFN de vocês sozinho. Um outro ponto importante é que o TFN você está coberto pelas leis da avalistas da Austrália, então caso você tenha algum acidente no trabalho, caso aconteça alguma coisa com você, você está coberto e você tem ah, uma insurance, né? um seguro que vai poder te ajudar em caso de qualquer acidente que você tiver. Diferente do ABN que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Então pensem muito antes de fazer o seu TFN, seu ABN e como vocês preferem trabalhar. É sempre preferível que vocês trabalhem por TFN e não por ABN e eu já vou explicar o porquê. O ABN, por outro lado, ele é um outro tipo de número. Na verdade, você está abrindo uma empresa, o seu Australian Business Number, né? Então é como se você estivesse abrindo uma pequena empresa, como se fosse o MEI, né, no Brasil. O ABN, você além de fazer esse Business Number, você também tem que fazer os seus insurance, né, os seus seguradoras, os seus seguros ah, e tudo que engloba isso para você ter um ambiente de trabalho seguro para você poder fazer o seu, né, o seu business aqui. Então, Uh, sempre que você for fazer um ABN, tome muito cuidado com o tipo de aplicação que vocês querem fazer, para qual tipo de trabalho vocês querem fazer, principalmente por esses dois pontos. O seguro que você tem que ter quando você faz um ABN e também o seu tax back, que diferente do TFN, você tem que pegar os seus 10% e guardar por você mesmo. Porque quando você for fazer o seu, o seu quando você for fazer o seu, o seu imposto de renda aqui na Austrália, no fiscal, você vai ter que pagar o táxi ao invés de receber. Então, sim, tem uma diferença muito grande entre o TFN e o EBN. Quando eu sempre falo para vocês para fazerem por TFN, é verdade, para que vocês não tenham esse tipo de problema. Chegar no final do ano fiscal e ter que pagar lá mil, dois mil dólares de táxi para o governo, porque afinal você é uma empresa, então você tem que pagar o táxi para o governo. Então tome muito cuidado com o EBN, abram o EBN somente se vocês forem realmente usar ele, senão eles cortam o seu EBN também. Tem todos esses pontos que têm que ser observados. Então o EBN não é uma coisa ruim de se fazer, tá? Existem alguns empregadores que pedem que você tenha somente o EBN e não, não te pagam pelo TFN. Isso é normal também, né? Na Twiz a gente tem isso, nas outras empresas tem isso, mas não é questão de ser ruim ou bom, é só uma questão de preferência do empregador e do empregado. Então, se você vai trabalhar por ABN, tranquilo, lembre sempre de você poder segurar os seus 10% do seu salário que você recebe semanalmente ou mensalmente, enfim, qualquer dinheiro que você receber, guarde 10% para você poder pagar os taxas do governo no final do ano fiscal e tenha os seus seguros trabalhistas sempre em dia e pagos, para caso você tenha algum problema no seu trabalho, esse acidente, alguma alguma coisa, você está seguro e coberto pela sua seguradora privada que você tem que fazer pelo ABN, beleza? Se vocês precisarem de mais alguma informação, manda e-mail para a gente aqui embaixo no info, arroba a gente vai fazer o seu orçamento de intercâmbio, tirar suas dúvidas, trazer você aqui para Melbourne, para Sydney, para Brisbane, qual cidade você escolher da Austrália e a gente se vê num próximo vídeo, não deixe de clicar aqui embaixo no like, se inscreve no canal, comenta, clica no sininho porque o YouTube não está mais mostrando as atualizações, então clica aqui para você receber os próximos vídeos, bem aqui embaixo. E Qualquer coisa que vocês precisarem, escreve pra gente que a gente tá aqui sempre pra ajudar vocês, beleza? Um beijo de ótimo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!